Querido pueblo de Cuba, con profundo dolor comparezco para informar a nuestro pueblo, a los amigos de nuestra América y del mundo, que hoy, 25 de noviembre del 2016, a las 10 y 29 horas de la noche, falleció el comandante en jefe de la revolución cubana, Fidel Castro Ruz. Ex-presidente de Cuba, Fidel Castro, morre los 90 años. Em solidariedade a todo o povo cubano, eu gostaria de lamentar profundamente que esse ditador, filha da puta e assassino, não tenha morrido antes. Hashtag vai pro inferno. Hashtag foi tarde. <laughs> ha ha ha